assalomu alaykum hurmatli obunachi videoni ko'rishdan oldin videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring aqshda o'lim jazosi qanday amalga oshiriladi amerika qo'shma shtatlarida oliy jazoga tortish hollari sezilarli darajada kamaygan biroq o'lim jazosini ijro etishga doir yangi jadval mazkur masalaga hukumat ekspertlar va jamoatchilik e'tiborini jalb etmoqda 57 yoshli amerikalik Richard Mur 1999-yilda do'konni o'marar ekan sotuvchini qatl etgani uchun oliy jazo o'lim jazosiga loyiq ko'rilgan. Jazo ijrosi 29-aprel kuni Janubiy Karolina shtatida amalga oshirilgan. Janubiy Karolina so'nggi 10 yillikda o'lim jazosini ilk bor qo'llashga yaqin turibdi. Amerika Qo'shma Shtatlarida so'nggi o'lim jazolari inyeksiya yo'li bilan amalga oshirilib kelinayotgan edi. Biroq dori ishlab chiqaruvchi kompaniyalar lozim elementlarni yetkazib berishdan bosh tortgani oqibatida janubiy karolina boshqa metodlarni qo'llashga majbur bo'ladi shunday ekan murga ikkita taklif berilgan yo elektr stolga o'tirish yoki uch kishilik qurolli guruh nishoniga aylanish mur ikkinchi usulni tanlaydi albatta murning advokatiga ko'ra o'lim jazosi ijrosining har ikki usuli shafqatsiz va g'ayriodatiy jazo bo'lib qo'yilgan konstitutsion tazyiqqa ziddir sudya 14 aprel kuni advokatlar e'tirozini tinglashga rozi bo'ldi elektr stuli va otib o'ldirish amerikaning barcha yurisdiksiyalarida allaqachon eskirgan qatlning vahshiyona usulidir dedi murning advokati linz van elektr stul 1985 yildan beri janubiy karolinada amalga oshirilgan jami 43 ta oliy jazoning 7tasida qo'llanilgan elektr quvvatidan so'nggi bor 2008-yilda o'lim jazosini ijro etish maqsadida foydalanilgan. Otishga hukm qilish hollari Amerika Qo'shma Shtatlari Oliy sudi o'lim jazosini qayta tiklagan 1976-yildan buyon 3 marta amalga oshirilgan. Ijroning barchasi Yuta shtatida qayd etilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida joriy yilda oliy jazo 3 marta qo'llanildi. bu ko'rsatkich 2021 yilda 11 marta 2020 yilda esa 17 martani tashkil qilgan o'tgan yil o'lim jazosiga hukm qilinganlarning bir nafari ayollar bo'lgan mamlakatda 1976 yildan buyon 1540 nafar takrorlayman 1540 nafar jinoyatchi oliy jazo o'lim jazosiga tortildi ularning 17 nafari ayollar tashkil qiladi Melissa Lucio 18-yillik ayolga aylanishi kutilmoqda. Asli amerikalik Lucio 2007-yilda o'zining 2 yashar qizi Mariyani o'ldirganlikda aybdor deb topilib, o'lim jazosiga hukm qilingan. O'lim jazosi inyeksiya qo'llash yo'li bilan Texas shtatida ijro etilishi belgilangan.